Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello halal family welcome to the channel I hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video we'll be reacting to Among Us in uh, real life this video was suggested by catk285 on Instagram thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion stay tuned guys we'll be right back with a video Welcome back guys, inshallah we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Kau okey tak ni? Ah, saya first time ni So saya tak tahu sangat Oh first time ke? Kita kena siapkan semua taks ni Untuk menang Tetapi Kena hati-hati Sebab akan ada imposter Dari kalangan kita Dia akan bunuh seorang demi seorang Daripada kita Kalau kita semua mati Imposter yang akan menang Awak bukan imposter kan? Eh Aku orang biasa je. Don't worry, okay? Jom kita menang game ni sama-sama. Jom kita siapkan tas ni sama-sama. Hmm. Hai Black, buat apa tu? eh, jangan benar-benar takut cerita. hmm, Tas ni memang betul-betul bercabar. Banyak kurasi yang perlu dipecahkan dan perlukan beberapa trik dan skill untuk dapat selesaikan tas ni. nak pergi buat tak siap dekat bilik O2. Jaga diri lelah eh. Ah, okey. Okey. apa ni? Ada. Ada. Mapping. Eh cepat, kita kena buat report ni. Kenapa ni? Apa yang berlaku? Aku dengar Red tersebut mayat pink dekat bilik elektrikal. Ha, betul. Eh, serius lah. Siapa je yang pergi bilik elektrikal? Tak silap aku Black. Sebab aku ada tengok CCTV masa awal-awal. Ha, Black Imposter. Bukan aku. Habis tu siapa eh? Takkan aku kot. Boleh jadi. Sebab Brown ada berkata dari situ juga. Asal aku pula. Aku lambatkan kau. kalau dia menggelabah je, pahal. Mesti kau eh. Sabar, sabar. Bawa bertenang. Kita bincang elok-elok. Ha, kita bincang elok-elok, okey? Okey, so suspek kita ialah Black, Brown, Red dan Blue. Asal aku kena pula. Aku kat bilik admin lepas tu pergi storage. Mana ada aku pergi bilik artikel? Sabar, kita siasat dulu So, black pernah berada sebilik dengan pink Blue, red dan brown pula berada berdekatan dengan tempat tu So, boleh jadi korang pun imposter Tapi saya tak buat Ha, boleh jadi kan dia tak buat Sebab dia ada je dengan aku masa awal-awal Bro, kau dari mana nak ke mana? Aku ke cafeteria Nak masuk bilik admin Lepas tu, aku terserempak dengan Rick Dia masuk jalan ke upper engine Aku lambai, tapi dia menggelabah Aku rasa Ray imposter ni Sebab dia macam baru lepas bunuh orang je Kau pula pergi banyak black Aku dah beli bilik trickle dengan Pink Tapi bukan aku yang bunuh Pink Lepas tu Aku pergi bilik low engine hmm. So daripada apa yang aku dah kekulikan ni Pembunuh dia tak lain tak bukan Ray adalah imposter Mana? Nanti dulu Peluang untuk Red pergi ke bilik elektrikal Mengambil masa yang lama dan jauh Kalau Red di apa engine Dia perlu melalui bilik security Di mana ada yellow Dan juga lower engine yang ada black Dan meskipun kalau dia berpatah balik ke bilik cafeteria Dia perlu lalu bilik admin Dan juga bilik storage di mana ada green, blue dan brown Oh Okey tak apa, kita skip vote Cari bukti yang kukuh dulu Kau okey tak, Rek? Saya takut. Kau relax je, okey? Siapkan tak skor cepat-cepat. Supaya kita semua boleh menang. Dah, jom. Siapkan tak masing-masing. Okey. kau buat apa ni? Ah, tu jangan bunuh aku. Kalau kau pakai poster, saya akan tas kau cepat. Aku boleh terangkan. Imposter! Ha, kenapa kenapa? Blue dah belum bro. Blue imposter. Okey, Aku bukan imposter. Penipu. Ha, ah, apa kata kita bincang dulu? Okey Green. Macam mana kau tahu Blue yang bunuh Brown? Dah terang di depan banyak Brown. Kau pun ada yang bunuh. Blue? betul ke kau yang menobrang? Sumpah aku tak menobrang. Aku masuk bilik tu je dah ada mayat. Kebetulan Green pun ada situ. Lepas apa buat muka macam tu. Memang aku tak tahu nak lah rasa apa. Hai Ping. Hehe, kau pun mati juga ke? Eh? <laughs> Ah ah. <laughs> So kau pun kena bunuh dengan hmm. Susah nak decide siapa yang betul. Thank you banyak. Confirm blue imposter. Jangan nak menuduh. Tante aku yang bunuh. Lepas tu kau nak aku, kan? Hello? Aku yang buat report ni. Ah, tak ada. Kau report ni sebab nak tutup agenda kau kan? Tolonglah semua. Aku rasa green imposter. Tak mungkin! Blue yang imposter! Okey semua. Kita undi sekarang. Jadi Green, awal imposter. Betul. Setuju. Okey semua, vote Green. <laughs> Tak. Bukan. Aku bukan imposter. Blue bukan. Green pun bukan. Siapa? Siapa? Black ke? Atau red? ke Yellow? Ah, siapa imposter tu? Kenapa? Ada apa ni? Black dah mati. Serius lah? Huh? Kau tak payah nak buat-buat terkejut lah. Why? Kau sebenarnya imposter tu. Apa kau cakap ni? Kau ada bukti ke? Come on lah. Aku sentiasa ada dekat bilik CCTV. So aku nampak semuanya. What? Kau... Imposter? Nanti dulu, Red. Jangan percaya cakap Yellow tu. Dia tak ada bukti pun. Silap-silap dia yang benda black. Yellow tu yang imposter. Red. Datang kat aku, Red. White tu penipu. Bahaya. Dari awal lagi dia cuba menggunakan kau. Kau mengharap apa? Eh? Ray, kau percaya aku kan? Ah, sudahlah. Dari awal game, kau je yang acah tahu semua benda. Kau tak pernah pun bagi tahu apa-apa maklumat, kan? Kau hanya tahu jatuh orang je. Tapi hakikatnya, kau imposter, kan? Red, sini Red. Tak. Tak. White bukan imposter. Tapi kau, ya Yellow. Aku percayakan White. Kau nak mati ke? Tak. Aku percayakan White. Dari awal game, tak siapa ambil kisah pasal aku. Tapi White, dia sejasa ambil berat pasal aku. Dia nak menggunakan kau je lah. Tak. Kau lah imposter tu. Aku dengan White akan menang game ni. Yellow, sudahlah. Terima je lah hakikat yang kau dah kalah. Rick, terima kasih percayakan aku. Jom kita menang game ni sama-sama. Kau... Reed... K- kenapa... <laughs> naif! kau orang semua ni memang naif! <laughs> Terutama sekali kau, White! Uh, ah, macam mana ah, kau ah, bunuh semua orang tanpa dikesan? Bunuh je lah macam tu! <laughs> Ping. macam mana kau bunuh Ping? Tapi saya tak buat. Ha, boleh jadi kan dia tak buat. Sebab dia ada je dengan aku masa awal-awal Brown kata aku pergi ke lorong upper engine kan? <laughs> Lupa ke? Kat situ ada bilik Med Bay Di mana aku boleh masuk bilik elektrik tanpa perlu melalui semua orang pada ketika itu <laughs> Wat kata Ni first time kau main Betul ke? Mestilah tak Wat tu Memang naif <laughs> Kau pun sama Naif juga macam semua orang <laughs> Budak Yellow cakap kau dah mati <laughs> Aku tak ingat entah bila aku bunuh kau Black Aku ingat kau dah mati Sebab tak nampak kelibat kau Itulah Aku pun ingat kau dah keluar daripada game ni Keluar? Disconnect? <laughs> Red Aku sebenarnya tahu lama dah yang kau repost tu Sejak kau bunuh ping lagi Aku sebenarnya bukan ada dekat Lower Engine masa tu tapi aku dekat up engine. Dan masa itulah aku nampak kau masuk ke mikbit. Habis tu? Kenapa tak suruh orang lain jemput aku? Tu easy lah kalau kau orang kau awal. Aku nak tengok sejauh mana permainan kau. macam mana kena bunuh Marek? <laughs> Itulah tak guna punya Marek. <laughs> Tapi aku pun kena bunuh Marek. <laughs> For those who don't know anything about Among Us, this is a great video to watch because it just sums it up. A lot of people don't understand it. Like, I don't know what this game is about. This is what the, uh, the game <laughs> is about. It's just a matter of you going around if you're an imposter trying to kill people but you gotta make sure that they don't vote you out and uh, you gotta try to get uh, other people voted out and at the same time you gotta go and kill other players but you gotta make sure that nobody sees you so uh, I liked how they did it. It made it look really, really, really realistic, just similar to the uh, game, even like the background and the set that they were uh, shooting the video in. I enjoyed it quite a bit, guys. Thank you very much for suggesting it.